Astăzi vreau să îți uh, improvizez uh, despre verbul a susține. De fapt, să mă joc cu verbul ăsta, pentru că în uh, troleu, ieri, un domn spunea foarte vehement prietenului lui că o susține foarte mult pe soția lui și în timp ce vorbea era atât de, părea atât de împovărat de acest lucru încât nu mi-am imaginat că o susține așa, adică, adică eu domnul, știi? și o susține și cred că nu e asta o relație, adică nu e, nu e ok ca într-o relație să, să fie ceva de genul ăsta, să mă susții, mai degrabă cum face uh, pictorul Căpățână în uh, acest super tablou uh, în care poate e vorba de o îmbrățișare, de o atingere, poate așa ar trebui să ne petrecem uh, viața în cuplu. Uh, susținerea să fie sub formă de apreciere și de, uh, de cum să spun, de considerație, bineînțeles. Tu ce părere ai? Că înseamnă a susține. Ceau!